Islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh. Ayol kishi shunaqangi tarzda yashasinki, er aytib yuborsin Mani ayolimdaqa ayol dunyoda yo'q deyuborsin Er deyuborsin ayol didirvorsin. hamma sohada Erini parvarish qilish, kunduzgi va kechagi parvarish, kuzatib qo'yish, kutib olish, taom tayyorlash, usti bosh aytadiki bitta kitobni oqtarsang deydi deb hanalasang san aytgan narsa topolmasang bunda deydi ikkinchi kitobni olasanmi deydi olamizmi olamiz ha desa sakkiz gaga kerak oqtaryapti bitta bu paqirchani olib kel deydi ne sakkiz gaga chiqmadimi ol buni deb paqirda olib ketdingiz nima demoqchiman ayol kishidan topiladigan narsani u ayolidan bugun topmadi ertaga topmadi ikki yil topmadi besh yil topmadi topish kerak u kerak u gayka u kerak u bo'lmasa ushlamaydi u gayka kerakda u ayoldan biz nimani erkaklar biz ayoldan biz topishimiz kerak bo'lgan narsalar juda yaxshi tushunyapsizmi shariat doirasini ichidagi shariat halol qilgan Alloh halol qilgan Alloh ruxsat bergan narsalarni ayoldan topish kerak u degani nima edi chiroyli nozlanib muomala qilish rasululloh alayhissalomlarga soliha xotin kim deyishuvdi eri ko'rganda erini ko'zini quvontiradigan gapirganda itoat qiladigan xotin haqiqiy soliha xotin shu bo'ladi degan bu nima degani? deb qaraganda bitta romni sotib olish uchun bizga yoqish kerak Figuralarimi? ko'rinishi yoqish kerak, keyin narxi yoqish kerak. Buni yana ayollar ko'rinishini erni kelishiga o'g'nash kerak. Buni ayolimizga aytaylik, qizimizni chaqirib aytsin. Qizim, erim desang shu er men o'zimni xususiy mulkim bo'lsin desang er er berma jon berma deysan kecha kelib yig'lab ketavding shu ko'ta qanaqadir usti boshlarida sariq çar chiqib qoldi yo uzun charx chiqib qoldi boshqa manikidan ko'ra uzunroq deb kanki saçlar sochlar qaytib yine xohlasang ering kelishini payla o'tir telefon qilib non olib keling qachon kelasiz kelishini aytadi aniq besh yarimda boraman desa beshdan boshla o'zingga qarashtir chunki ko'ryapsan ko'chadagi taomlarni o'rama shashji qiyma shashji to'lib yotibdi uyga kelgandan keyin makron qaynab tursa uncha yegisi kelmay qoladi san kiyik shashli bo'lib turgin bo'lib tur taomni bundan olib kelsak shirin hid kelsa yegimiz keladimi aytyaptiki ayol shunaqangi harakat qilginki sandan ering noxush yoqimsiz hid hidlamasa sandan deydi shunaqangi o'zingni tut deydi bu dunyo nima degani ayollarimiz qizlarimiz o'ziga qarashlikni ona o'rgatish kerak hech qachon dada bunga aytolmaydi odobga ham to'g'ri kelmaydi ona o'rgatish kerak bunga ayollar e, hozir ba'zida biz ba'zi bir holatda haqiqatda ba'zi bir gaplar e, bir kulgilikka o'xshaydi to'g'ri lekin mana biz er mana shu o'tirgan kamida to'qson foiz erlar o'tiribmizda ayolimizdan chiroyli muomala chiroyli ko'rinish shirin hidni biz xohlaymizmi qanchalar shu narsani bunday kelsangiz tasavvur qiling samoyni zamoga yechildi tasavvur qiling o'tirib tizzasini yerga qo'yib zamoyni yechdi sapoyni ushlab turibdi orqasidan oyog'ingizni torting yechsiz ikkinchisidan yechdi sapoyni oldi qo'lingizdagi narsani oldi darrov qo'ydi kurtkani yechuvdingiz oldi shimni yechuvdingiz oldi bu usti boshni kiying deb berdi charchab o'tirib oyog'i uqaladi chanqagansiz darrovda qo'lingizga nimadir berdi choymi dog' suvmi napitkami berdi Hozir hamma jim bo'lib qoldi. Nahotki shuni ayol bo'lsa-ya? Nahotki. Mana jim bo'lib qoldi, orzu qilyapsiz, hammamiz. To'g'ri gap. Nima? Mana jim bo'lib qoldi-yu. Hozir mana shu 30 sekund gapirdim shu sifat ahamiyat berdi. 30 sekund jim bo'lib qoldi. Nahotki men 27 yil o'ynayapmiz, bilamizmi sal o'yim yechilmagan ekan, deyapmiz-da. Nimaga? ayollarimiz sog' bo'lishsin man yomonlamoqchi emasman uyingdagi ayolingni yomon ko'r demoqchi emasman endi biz bularimiz bo'ldi xolarimiz qoldida endi endi xudo erlarga ham insof bersin ayollarga ham insof endi bo'lajak kelajak bo'lgan qizlarimiz bolalarimizni tarbiya qilaylik endi o'g'lim ayolingni boshingdagi tojni qanaqa ehtiyot qilasan xotiningni shuni olib yur bu yasantirib ko'rsatib degani emas ehtiyotlar qizi bor aytsin yo'q qizim quldek muomala qil sen o'zingni quldek his qil eringni oldida poy patay bo'l ana endi oilalarning mustahkamligini ana o'shanda ko'ravering endi